ဒီလိုသိလို့စိပြင်ပြတဲ့အတွက်သူဟာလေ့လာမယ်လေ့လာတဲ့အတွက်သူ့မှာ knowledge တွေဘာက exposure တွေသူပုံများလာမယ်များလာတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ creativity မှာသူဟာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ် creative thinking အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် creative thinking ဆိုတာတော့ဒါကကိစ္စတစ်ခုကိုစမ်းသစ်တဲ့ခုနကမတူညီတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပုံမှန်ပေါင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ပေါင်းတစ်ခုရဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့မှဒီတွေးခေါ်နိုင်စမ်းပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်နိုင်စမ်းကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ creative ဒီ thinking ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူက problem solving ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ သူကတွေးခေါ်တတ်တာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လည်းပဲသူက creative ကောင်းတယ် creative thinking ကောင်းတယ်အဲ့အတွက် तू စဉ်းစားရင်သူများမစဉ်းစားနိုင်တဲ့ shoot down ကနေပြီးတော့ तू ကစဉ်းစားလေးရှိတဲ့လူစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအများကနေပြီးတော့မှတချို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ယုံကြည်ကိုးစားကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ creativity ကောင်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ creativity ကောင်းအောင် creative thinking တွေ ကောင်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီမှာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ creative thinking တွေကောင်းဖို့ creativity တွေကောင်းလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1 curiosity ပေါ့ curiosity ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိလို့ကျင်စိတ်တွေကျွန်တော်ပြင်ပြတဲ့လူမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ် learning learning learning အမြဲတမ်းလုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပြင်ပြနေတယ်တိလို့စိတ်တွေပြင်ပြတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုတိလို့စိတ်ပြင်ပြတဲ့အတွက်သူဟာလေ့လာမယ် လေ့လာတဲ့အတွက်သူ့မှာ knowledge တွေဘာက exposure တွေသူပိုများလာမယ်များလာတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ creativity မှာသူကအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ do what you love ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဘာလဲကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ပါ creative thinking ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ပါကိုမျက်နှိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စေချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ career မှာလည်းပဲ career ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်တည်းကဒါရွေးချယ်ခဲ့ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ် အဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတဲ့လူက creative လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်လို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တတိယအချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ အနားယူပါပေါ့နော်စိတ်ရောကိုယ်ရောအနားယူပါအနားယူပြီးဆိုရင်စိတ်ရောကိုယ်ပဲကျွန်တော်အနားယူတဲ့အတွက်လူက refresh ပြန်ဖြစ်လာပါတယ် refresh ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အုံနောက်တွေကပြန်ပြီးတော့နိုးကြလန်းဆန်းလာတဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်က creative thinking တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတတ်ပါတယ်အနားယူတဲ့အတွက်အုံနောက်ကလူရောအနားယူပေးတဲ့အနားပေးတဲ့အချိန်မှာပြန်လန်းဆန်းလာတဲ့အတွက်ဝန်ကတီထွင်ကြံစမှုတွေကပို့ပြီးတော့အကောင်းလာတတ်တာရှိပါတယ်။နောက်နံပါတ်၄ရပါတော့နံပါတ်၄ချက်ကတော့ကျမတို့ဘာလဲဆိုတော့ creativity ဖြစ်စေမဲ့ creative အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပါရယူပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာရှိပါတယ်ဒီ creativity တွေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တချို့တွေအမနဲ့အစောကြီးတွေမှာသူတို့ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်တွေကပိုကောင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့ညလူကြီးတိတ်ချိန်တွေကြမှာငြိမ်ငြိမ်လေးစဉ်းစားတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့ creativity တွေကထွက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲအလင်းရောင်ပေါ့ချို့ကြတော့လည်းပဲဂီတပေါ့တချို့ကြတော့နော်အလင်းရောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူ့ရဲ့ဒီအလင်းရောင်မှိန်မှိန်လေးထဲမှာသူငင်းငင်းလေးနေရတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့တီထွင်ကြံစမှုတွေကပိုအားကောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။တချို့ကြတော့လည်းခုနဂီတတန်စင်လေးတွေနားထောင်နေရချို့ကြလည်းကန်းချီလိုနေရာမျိုးမှာမြင်ကွင်းကျယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်နေရင်းနဲ့မှလည်းပဲသူတို့ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်တွေကပို့ပြီးတော့ရင်တန်လာပို့ကောင်းလာတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ creativity ကိုတက်စေမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က ဖန်တီးပါရယူပါဒီဟာမျိုးလေကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်နောက်နံပါတ်5တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ creativity ကောင်းဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်တည်တံ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပေးစေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာအလုပ်တွေပေါ့တနေ့တာအလုပ်တွေထဲမှာတဲ့အလုပ်ချိန်တွေက30ရာခိုင်နှုန်းကို creativity လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဖယ်ထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ ဒါတိုက်တွန်းဖို့တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမဖို့တာရှိပါတယ်တနေ့တနေ့ daily routine အလုပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်တနေ့တနေ့ကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကုန်သွားတယ်ဒီလိုကုန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာမှအချိန်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုတနေ့တာအတွက်တနေ့တာတနေ့တာမှရှိတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နောက်ထပ်တည်ထွင်မှုအစ်စ်အစ်စ်တွေအတွက်ကိုဖယ်ထားပါလို့ကျွန်တော်တို့မှာကြားဖို့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြောချင်တာကတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီ creativity အတွက်ကိုအချိန်တည်တံ့ဖယ်ထားပေးပါ နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ feedback ယူပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ creativity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တငယ်ချင်းတွေရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူသူတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ idea တွေပေါ့နော်ဒီ idea တွေတို့လုပ်ထားတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုးတာပေါ့နော်ဒီ idea တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုချက်တွေရယူတာမျိုးတွေကိုလည်းပဲလှုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိရှိမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့တခြားဒီမှာပြောပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ် talk တွေရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေအပြင်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့မှာပြောကြားသွားတဲ့ creative thinking အကြောင်းအရာတွေကလည်းပဲနားထောင်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်တစုံတရာကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you CFAM, caring for well-being.